Teachers and doctors who were displaced from Aleppo city in December 2016 joined a meeting held in Idlib city to discuss their problems they are facing since they arrived to Idlib city. Some of the teachers who were displaced from Aleppo went to Turkey after a horrific journey but the others fled to the western countryside of Aleppo and Idlib city. نحن معلمي حلب اللي تم يعني تهجيرنا آه، صرنا أكثر من خمس شهور قاعدين في البيت طبعا آه، حقوقنا كلها مهضومة إن كان آه، من التربية من النقابة من من عدة جوانب طبعا هذا الاجتماع كان هو بهدف نرتب أوراقنا نجمع بعضنا وحطينا خطط إن شاء الله تعالى من خلالها أنه نحاول نقدم شيء للمعلمين وللطلاب حتى اللي تهجروا لحتى حتى تكون يعني خطوه ايجابيه نحو المستقبل ان شاء الله تمام Here in this school, teachers held their meeting in one of the classrooms and discussed all the matters related with finding a job or registering children at schools. Teachers here asked to reactivate the syndicate of Aleppo's teachers and begin to solve their problems they are facing since they arrived to Idlib city. طبعا اليوم اجتماعنا كان آه، لاجل ترميم آه، نقابه آه، مدينه حلب بعد التهجير الاخير بعد الخروج الاخير لمدينه حلب اصبح اليوم انتشار كبير لمعلمين مدينه حلب على نقط جغرافيه واسعه جدا شاسعه اليوم معلمي حلب اعادوا اجتماعهم من جديد اجتمعوا المعلمون موجودين في اكثر من نقاط لاعاده تفعيل دور النقابه لاعاده تمثيل مدينه حلب في في نقابه حلب وريفه Teachers here in the meeting hope to solve all the problems to begin and rebuild their lives again after it was affected by the displacement of Aleppo and became in a crucial situation.